I can't tell you what it really is. Nu, eu sunt aici, ăla nu e Shelly. Ce pula mea caută pe linia cocalarilor cu BMW?